Здравствуйте! С вами Руслан Нагорнюк и школа боя УВАИ. В этом уроке мы покажем, как мы заканчиваем нашу тренировку. Упражнение называется дыхание сита. То есть это дыхание, как бы образно говоря, просеивает все наше тело. Представьте себе, что ваши пальцы удлиняются к земле, они как бы приходят к земле Здесь они соединяются, и здесь образуется вот такое сито. Вот как бы мысленно мы представили. Мы становимся на это сито и уже как будто стоим на нем. На вдох мысленно мы эту плоскость как бы продеваем сквозь себя. Она как бы нас сканирует, проходит сквозь нас, вот как бы вверх, вот, э, к верхней точке и на выдох опускается вниз. Скорость дыхания удобная для вас. Делаем в среднем там, можно сделать 3, 5, 7 вдохов или выдохов. Как вам удобно, как вы себя чувствуете. Что надо при этом думать или как бы концентрироваться. Вот это сито, оно просеивает, и, ну представьте, что у вас, например, где-то там, ну, например, там болит печень, или вы где-то ударили какую-то там зону, пропустили какой-то удар где-то у вас какая-то там еще болячка есть. И эта болячка, эта болевая зона, она как сгусток, ну, например, там кисель и есть такие сгустки. И вот это сито, оно как бы просеивает эти сгустки, э, разъединяя его. И вот эта концентрация боли, она рассеивается. Она как бы э, остается у вас в теле, но за счет того, что она рассеивается, э, боль, сила боли ее немножко уходит. И вы выравниваете внутренним состоянием своего тела. Вот такая приблизительная работа этого дыхания. Итак, я остановлюсь. Представил, что пальцы мои удлинились. На земле они соединяются. Образуется сито. Глаза можно закрывать, можно приоткрыть немножко, как вам угодно. И делаем вдох. Сито проходит столбы выдох, вдох и снова вдох. Если хорошо представлять, то прям физически ощущаешь, как вот эта плоскость проходит сквозь тебя. Хорошо, закончили. Какие здесь встречаются ошибки? Вы дышите или очень быстро, или очень медленно. И самая важная ошибка – это не хватает вот этой концентрации и внимания, сосредоточенного на вот как раз э, плоскости этого сила, которая проходит сквозь вас. То есть мысли сосредотачиваются, и вы где-то вот как бы улетаете. Надо быть Э, собранным и внимание направлять точно в ту зону, где проходит ваша сила. Польза этого упражнения. Вы восстанавливаете дыхание, вы успокаиваете свое тело, успокаиваете свой ум и в конце тренировки как раз вы входите в нормальный режим для дальнейшей вашей жизни. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, если вам видео понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал Делитесь с друзьями и до встречи на новых уроках.